Já tá rodando? Agora a gente vai começar. Ei, é legal! Vitamina! Olha, vitamina. Olha, vitamina, então vamos lá. hum, delícia. Bota canudo. Ué? Botou na geladeira? Hum, cheirinho bom. Vamos botar na... E esse aqui é? Alexa. Como você se chama? Iago. Ih, <laughs> eu, eu só vou apertar o chocó aqui, meu Deus. Ah, querida, tá com Micro-ondas. Olha, <laughs> o força, Google. Calma aí, Google. Não, calma aí. Não. <laughs>